Cześć! Pewnie znacie już sposoby, dzięki którym możecie cieszyć się trwałością i blaskiem maniekiry hybrydowego. W takim razie teraz omówimy kwestię jego profesjonalnego ściągania. Zdradzimy kilka przydatnych trików ułatwiających usuwanie lakieru oraz omówimy najczęściej popełniane błędy. Do ściągnięcia manikir hybrydowego potrzebny będzie semilac aceton lub semilac remover, a dodatkowo klipsy lub remover wraps semilak pusher, patyczek albo stripper i wiedza. Sprawdzimy najczęstsze błędy, których zdecydowanie nie należy popełniać. Najczęstszym błędem jest pominięcie zmatowienia warstwy toku przed nałożeniem zmywacza do manikieru hybrydowego, czyli semilak removera lub semilak acetonu. Zmatowienie topu przyspiesza wchłanianie zmywacza, a w efekcie rozpuszczenie lakieru. Prawidłowo rozpuszczoną hybrydę ściągniesz przy użyciu semilak pushera patyczka czy stripera łatwo i bez naruszania płytki. Kolejnym dużym błędem jest zrywanie lakieru hybrydowego z paznokcia, przewinienie naganne, które karane jest zniszczeniem struktury paznokcia. To może prowadzić do większej wrażliwości oraz nierówności płytki. Obraz jest tak drastyczny, że nie zdecydujemy się pokazać go na filmie. Manikir hybrydowy ściągamy, zaczynając od nasady paznokcia, później przesuwamy go w kierunku wolnego brzegu. Odwrotna kolejność mogłaby doprowadzić do rozwarstwienia płytki. Następnie nadmierne dociskanie semilak pushera do płytki paznokcia. Czynność tę należy wykonywać z wyczuciem. W przeciwnym razie może dojść do rozwarstwienia płytki oraz nieodwracalnego uszkodzenia macierzy paznokcia. Prawidłowo wykonany manikier hybrydowy nie niszczy płytki paznokcia. Doprowadza do tego najczęściej brak wiedzy odnośnie właściwego ściągania hybrydy. Na szczęście teraz już wiesz, jakich błędów nie możesz popełnić. Najważniejsza zasada? Nic na siłę. Lepiej powtórzyć czynność niż mocować się z nierozpuszczonym produktem i uszkodzić paznokcie. Zapamiętajcie i podajcie dalej, choćby przez udostępnienie.